sibhala la magama eh, eh, kulaa ncwadi yethu yezinambuzane ne la besiwafunda ndithi okay into endizayenza ndizalibiza igama kanye ne ndilisebenzise kwisivakalisi ndilibize okwesithathu wena uthini ulibhale uzame ukukhawuleza ngoba ndiza kumisa xa ixesha liphelile ndikubizele ndiza kubizela amagama amathandathu ne okay umsebenzi wakho uveze ikwenzela abanye abantu bawubone uzawuthini umsebenzi wakho ndiyakucela umsebenzi wakho uwugqume uwugqume umsebenzi wakho igama lokuqala ndicela undimamele kakuhle ne xa umameleyo wenzani uyathetha nenetshomi yakho apha ecamkwakho utheni tixings tixings vulings bhalings ne okokuqala isigcawu isigcawu sinemilenze esibhozo isigcawu ndikubizela isigcawu qha ne bhala ndikubizele eli gama qha qha bendinosebenzisa kwisivakalisi ngokutya ndikubizele igama elinye qha siyagqitha ngoku umntu ugqibile a ah, ah, sithando sam loli ndikubizele e-, elaa gama likho ela lokuqala bendisebenza kwisivakalisi ndicima isivakalisi ndibiza igama elinye qha ndibiza igama elinye elesibini uhlaba amanzi uhlaba amanzi uhlala ecaleni kwamanzi uhlaba amanzi lelo igama endikubizela lona ugqume umsebenzi wakho ndiyabona yho babe ndikopa ekudala ndizikopile nto zindizibhalayo uhlaba amanzi gquma gquma sumbonisa mna ndizayithatha ndiyikorekishi sumbonisa ngoku gqiba siya kwelesithathu ngoku gquma umsebenzi wakho ujonge wona uye kowomnye umntu ungathi kanti ubhale iafrikaans lo mntu omjongileyo lele singaphelo gama siya kwelesine ke igama incindi izinambuzane zifunxa incindi kwiintyatyambo igama endikubizela lona incindi gquma umsebenzi wakho asivile aza gquma umsebenzi wakho mthondim ndiwufunda wonke kule ndawo ndikuyo okay siyahamba siya kwigama lesi lesihlanu izinambuzane ezinye izinambuzane zinamaphiko igama endikubizela lona izinambuzane gquma umsebenzi wakho oyintando tshukulana siya ke kwigama lesithandathu elokugqibela isigcawu Sithanda ukubizela isicambulo esinomxolo. Inyenzane. Inyenzane. Ugqiba kwakho ubhala inyenzane ufake ipattern. Le pattern besivule ngayo, faka le pattern besivule ngayo ukuvala umsebenzi wakho. mihle imisebenzi endiyibonayo apha ugqiba kwakho kuvala incwadi yakho uyinyusa ize kuawongo ogqibileyo vala incwadi yakho uyinyusa ize kuawongo kule group abagqibileyo uvala incwadi yakho inyusi ize koyintando yinyusi ayisuyizisa ngokwakho ihambise sima ayihambise izawufika apha abagqibileyo uvala incwadi yakho uyinyusi apha kwi-endi